tirei nada. Não tirei nada. Tem dois melados na chave. Oh, baby. Para costa. Só pra CT aí, eu acho. Veio costa? Céu, céu, céu. And happy new year for you, Cypher. happy new year for you as well, bro. we're winning this, boys. Sheesh. bagulho, cara. Nailed them. Three. Come on, bro. I'm not gonna beat. era nem hum. Ah. Boa. Quebra primeiro. Mais um vídeo. meio, mano. Escuro. Vem na meio. Beleza desse bicho. What? Did I would destroy them. é um cano assim embaixo, Kairi. My old friend. Let's go. já é garagem. Tem, tem um garagem, tem um garagem. Tem um garagem? Boa. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Passando bomb. E 40 também. Yeah. Tá close aqui o Joy aí. Lá vem a Jet. Um. Eu não vou dar aqui pros caras não, velho. You're done. Three souls. predictable. Revealing area. Te doa, tá? Huh. Tell me if I didn't deserve that, bro. beleza. Ah, não. Calma aí, Tem que ir pra fora, tem que ir pra fora. Boa, maninho. Boa, noquei. me, Spikes down. First game of the year. As you guys can see, I wasn't even playing. I'm immortal right now. <laughs> this isn't play at all, but hey, first game of the year, baby. We back with a banger. It is what it forget to drop your like and subscribe because you already know what it is. Much love to all of you guys. Uh, happy New Year, and we're back on the grind, baby.